Boa, Zé! Boa, Nuno! Boa, Nuno! És melhor assim? Igual! Ei! Ei! Boa! Boa! Vai, Lô, domina! Ah! Vai, Neymar! Tiago, olha aqui, Tiago. Boa. Na frente, Tiago. Vai. Olha o Lourenço. É. Vai, Lou, corre sempre. Ah! Ah! Vai, Tiago, vai, vai, é tua, é tua! Boa! Isso, boa. Vai, Vicente, vai, vai, vai, vai! Boa! Boa, Vicente! Salvador! Olha, Vicente! Ai, Jesus, que perigo! Ó! Oh! Aí! <laughs> Pé! Miguel, alivia, Miguel! Vai, Tomás, vai! Chuta! Chuta, estoura! Boa! Boa! Ai, ai, que perigo! Ai! Vai! Ai, cara! <laughs> é pro outro lado, pá! Ah, não, não, não, não. Tanto tempo. Chuta. Chuta, Lô. Centra, bem. Boa. Ah. Passa. Passa. É muito. Siga. Tio Miguel. Bom, Miguel. Bom. Oi. Bem jogado. Ui. Ah, ah. Passa, Tumar. Boa. Andalou. Ah, ganha-lo. Ganha-lo. Boa. Boa. Boa, Tiago. Boa, Tiago. Calma, Salvador, calma, Salvador. Vai tu calma, para a frente, anda lá. Calma, calma, calma. Onde vais passar a bola? Ai, Jesus. Ganha-lo, ganha-lo. Ah, pronto, lejou-se. vai Vai, Tomás! Chuta! Aí agora, aí se perdes a bola aí. Tira, tira! Tira! Chuta, Guilherme! Alô? Levanta a cabeça! Boa! Cartuma! Boa! Baliza! Ai, tá frio Isso! Calma, Tiago! Vai, Lu, vai, Lu! Aí, Lu, ganha, Lu. Anda, Lu. Ai, nossa. Anda, Lu. Alô, direto é para a beleza? Olha, acho bem, sim, Ah, é tanta técnica. Olha, já aqui. tomar! Vai, Salvador! Anda, Salvador! Anda, Salvador! Anda, Salvador! Boa! Boa, Tiago! Boa! Tá bem, tá bem, vai. Vai, Lu! Vai, Lu! Ei, caramba! <laughs> Que é isto? Vai, Diniz! Opa! Boa, Tiago! Boa, Tiago! Salvador, vai lá! Bom! Boa! Opa! Ei. Olha Neymar! Alô! Vai, Lô! Vai, Lô! Vai, Lô! Boa, Thiago! Vai, Lô! Chuta! Ai, meu caralho! chutar. Tá. Na frente, chuta! Boa! Boa Vai, Salvador! Oi, oi, oi, boa! dela. Mas Boa. Isso. Ui. Vai, Vicento vai, é tua, é tua. Vai, vai. É lá. Vai, Vinícius. Canto. 啊。 Vai, Rodrigo! Coisas. Força, força, força! Vai, Lourenço, vai, Lourenço! Pá, for... Lança com força! Mal. Boa, Tiago! Oi, oi. vai querido, É muito mais perto. É muito mais perto. Vai, vai! Vamos, Rodrigo! Ai! Ai! Jesus! Boa! Jesus! Ixi. Boa, Nuno! Ui. Boa! Alô, alô. És muito pequenino. like Dylan! Vai Dylan, vai Dylan, vai Dylan, vai Dylan, vai Dylan, ganha a bola Dylan, vai, vai sempre! Boa! Boa, Gabriela! Boa! Oh meu Deus. Dá lá, Dila. Isso. eu um uma mulher e na cara. Vai, Gabriel! Vai, vai! Chuta! Chuta! Boa! Mete, mete só, mas lixo. Isso. Corre sempre, corre sempre, corre sempre. Boa! Chuta, chuta. É penalti. <laughs> Boa! Go with Alan. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Boa, Tiago! Nada, Dylan! Está só, Nuno, está só, está só! Boa, Nuno! Isso! Vai, Lourenço! Vai, Lourenço, anda lá, Lourenço! Boa, Tiago! Corre, Tomás, corre! Tira a bola! Boa, Tiago! Vai, Tiago! Isso! Boa, Bola Nuno! Bola Vai, Tomás! Tira, Era pequenino, mas joga bem. Opa, Tiago, bem jogado! Vai, vai, corre, corre! Olha a baliza, olha a baliza! Centra! Anda, anda. Tu tem uma guarda? Boa, Tiago! Ai, ai! Boa! Vai, Lourenço! Vai, Lourenço! Boa, vai. Tiago! Boa! Chuta! Boa! Vai, Lourenço! Boa, Nina! Boa, Tiago! Vai. tomar, chuta! Vai, chuta! Isso! Frente! Vai, chuta! Vai, vai, vai! Bom! Chuta! chuta. Boa! Oh. Vai, Neymar! Vai, Salvador! Gustavo já faz Tiago, atrás de ti! Atrás de ti, Tiago! Tira, Tomás, tira isso! Oh. Tira, tira, isso! Boa, Tomás! Boa, Tiago! <laughs> Siga! Vai tomar! Isso, vai, vai. Boa! Calma! Ai Jesus! Não está ninguém na baliza agora. Isso, tira! Vamos! Então! Saiu. Já saiu. 마시네요. 어떤 맛이에요? Vai, Vicente! Oi! Ia, pai, não, o que é isto, pá? Oi. Boa! Isso é que eles vinham Há um bocado não corriam né, eles. <laughs> É costume já. É esse também